Делегация Республики Татарстан посетила Швейцарию для ознакомления с одним из мусоросжигательных заводов страны. Делегация Республики Татарстан а, побывала на мусоросжигательном заводе, расположенном неподалеку от швейцарского города Люцерн. Завод отличается очень высокой степенью надежности в эксплуатации и а, практически полным отсутствием а, каких-либо вредных выбросов выше предельно допустимых норм. Технологии швейцарского завода схожи с теми, что будут заложены в татарстанском предприятии, который будет строиться в Осиново. В Татарстане это все реально, это все идет вместе с раздельным а, сбором отходов, это все идет а, с построением мусороперерабатывающей, мусоросортировочной э, промышленности на должном уровне. Однако жители Осинова недовольны появлением нового завода. Населенный пункт окружен другими предприятиями. Активисты считают, что это приведет к серьезному загрязнению окружающей среды. Напомним, что данная тема обсуждалась экспертами в публичных дебатах в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию с мероприятия. Одним из аргументов недовольных новым заводом является то, что на нем будут использоваться устаревшие технологии, что снизит качество работы и экологической обработки и создает риск производственной аварии. Все споры, связанные с заводом, это боязнь людей. Главное здесь все-таки терпеливо убеждать, показывать на цифрах, на фактах, что завод безопасен, как, это, э, как безопасен подобные заводы, которые, э, общее количество которых уже превысило 2 1400 и построенные по всему миру. Очевидно, что спор экспертов продолжится, однако мусоросжигательный завод нужен. Возможно, обсуждение его местоположения и выбора используемых технологий, но его появление необходимо. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.